te

désormais, pour ton nom et gloire, ton racheté, ton racheté. Amen. Oui, tu payas, tu payas, tu payas. Oh, Jésus, Jésus, Jésus, où t'es tombé dans ta porte quoi pour moi Où t'es tombé dans ta porte quoi pour moi Pour m'avez jamais tomber encore, pour m'avez jamais tomber encore. désormais, désormais, désormais. Vous que t'es bon Dieu béni. Que t'es bon Dieu béni. Que t'es bon Dieu béni. désormais, désormais pour ton honneur et glorie, ton racheté, ton racheté. Santo avant l'esprit, n'a pas de marcher l'esprit. Oui, contrôler, contrôler, contrôler. Oui, on a l'école là, n'a pas prendre pas l'esprit, n'a pas prendre par l'esprit. Oui, nous révéler la vie par l'esprit. Oui, contrôler, contrôler, contrôler. Oui. We viens, oui je viens, je viens. transforme, transforme. Ton enfant, oui, ton enfant, oui. Pas de parole, Oui, devant moi, devant moi, devant moi. Oui, oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. je viens, oui je viens, je viens.

Amen.